o programa de desenvolvimento local ele nasceu com a proposta de melhorar ainda mais a competitividade das micro e pequenas empresas dentro de um determinado território. Na cidade de Barretos, nós definimos as quatro vocações principais da cidade, sendo turismo, saúde, agronegócio e a tecnologia, trabalhando em projetos de startup para desenvolver é, dentro de algumas ações setoriais, capacitações, consultorias técnicas especializadas para o desenvolvimento, assim como ações de cultura e é, políticas públicas para fomentar ainda mais o surgimento e a competitividade da micro e pequena empresa. Cada núcleo é, desses quatro projetos, programas, é formada uma governança específica é, com parceiros chaves, parceiros estratégicos dentro de cada um desses núcleos. É, Para dentro dessa governança a gente discutir ações, a gente discutir propostas e projetos para serem implementados em cada uma dessas verticais. É um programa inovador, aonde uma parceria do Sebrae, que é o grande motor desse projeto, é, busca parceiros e no caso a prefeitura, a prefeitura vem para ajudar a fomentar é, ainda mais esse projeto, para que a gente possa aumentar a renda, diminuir a burocracia, facilitar o acesso ao crédito para quem quer empreender, para quem quer poder ter uma nova renda. Então eu acredito muito nesse projeto e acho que ele tem tudo para poder dar certo aqui na cidade de Barretos. A gente trabalha com é, desenvolvimento de ações práticas, não são somente somente capacitações, mas sim ações de competitividade que os empresários conseguem de fato colocar né, é, em prática e num curto espaço de tempo gerar excelentes resultados para o seu negócio. Se a gente quer evoluir, queremos desenvolver a sociedade, nós temos que qualificar as pessoas. Nós temos que melhorar aspectos de produtividade, aspectos de eficiência, qualificação de pessoas tá? e dar estímulo para que os talentos floresçam. É um grupo com bastante energia, bastante capacitado, que vem se juntando, se organizando para conseguir é, pensar nessas soluções. Né? A nova economia vai transformar o mundo. Né? E como que a gente vai se posicionar? Como é que Barretos vai conseguir estar tá preparado para algo que a gente não sabe nem é como é que vai ser? Profissões que ainda vão ser criadas, profissões que vão deixar de existir, modelos de negócio que ainda precisam ser desenvolvidos. Né? A instituição como o IRCAD, como a Fundação Pio XII, ela desenvolve inovações tecnológicas para toda a região. O hospital tem um centro de pesquisa clínica, nós temos um desenvolvimento tecnológico para a área de cirurgia minimamente invasiva e o hospital tem o tratamento dos pacientes. Assim a gente engloba vários, várias pessoas e várias estruturas juntos. Nós vamos agregar todas as pessoas e todas as ideias inovadoras de tecnologia voltada para a saúde para espalhar entre os investidores, entre as empresas, entre as pessoas que têm interesse em trabalhar com isso e assim o produto final é a população de toda a região que vai estar desenvolvida com essa nova tecnologia. O objetivo é a competitividade da micro e pequena empresa, a gente fortalecer a geração de emprego e renda é, e, de forma geral, melhorar a produtividade, proporcionando mais inovação para essas empresas. É, são formados grupos específicos é, de 15 a 25 empresários para a gente é, capacitá-los ao longo de quatro a cinco meses de projeto com é, ações práticas de sala de aula, consultorias específicas e os empresários que tiverem interesse podem procurar o escritório regional é, por qualquer um dos canais de atendimento que a gente tem.